Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ito lang po yung programa na may sinusuportahan, may kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Una sa balita, huli sa impormasyon. George R. Vlogs, kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. Pindutin na yung subscribe button diyan saka yung notification bell para ma-update tayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po. Nung unang briefing namin, sinabi sa sampo, uh, si Faisal lang sa si Montemayor ang hindi nag-confirm. So that means, walo yung nag-confirm. Ngayon, na, uh, hindi naman sila nag-link ah, uh, sa amin later on, pababa ng pababa yung number. So siyempre, <laughs> alam mo naman ako, chismosa ako, nagkurirat ako. Sabi ko, uh, kasi sila nanggaling din sa kanila, merong isa doon, huwag na natin banggitin, Hanggang sa huli ton, talagang pinaasa niya yung network na a-attend ka. Pero ang hinihingi niya, advanced questions na hindi mabigay ng network kasi wala eh. There are no advanced questions and alam mo, nag-withdraw siya the day before. Kanya, galit na galit yung network kasi pinaasa sila na ano. Itong si Lenny, isa pang pasaway itong si Lenny. Mm-hmm. Ha? Nagdemand pa ng personality sa media na mag interview sa kanya, sasali sa debate. Aba? Nung pagbigyan, nagdik na umatras din. Oo. So, oh, anong klaseng, anong klaseng kandidato yan? Mm-hmm. Pinagbigyan na nga. Ah, nagdidemand parang ayaw niyang pumunta kung katulad ko na mag, uh, gusto magtanong yan, ayaw niya. Mm-hmm. Tapos ngayon na uh, nagpalit ng mga panelist. mga pwedeng magtanong sa kanya na panelist eh. eh bigla naman siya umatras. Salbahe ka, Lenny. Wala kang kakwenta-kwenta, walang kakwenta-kwenta ang prinsipyo mo. Ha? Lutang ka talaga. <laughs> Di ba, partner? Matindi yan, partner Mike. Oo. At, ah, Akala niya hindi ko alam eh. Oo. Akala niya hindi ko alam. Pwede eh. bang hindi ko malaman? Oo. Yan ang bago Ako sa ngayon. totoo lang, inaamin ko. Inaamin ko in public. Gusto kong sumali dyan, pero hindi nila ako sinali. Mm. Kasi may nagdemand pala, ayaw, ayaw sa akin. Mm. Bakit kayo takot sa akin? Bakit si Lenny, bakit takot ka sa akin? Wala mo na ako itatanong sa personal na buhay mo. eh. Mm. Ang gusto ko lang itanong, ano ang iyong kakayanan at programa sa buhay para sa 110 million Pilipino? Sa maraming iso, yun lang. Bakit takot ka sa akin? Bakit takot ka din sa ibang angkor na magtatanong sa'yo? Hmm. Nagdemand-demand ka pagkatapos ng pagbigyan ka. Ito at uh, umatras ka pa rin. Merong isa doon, na natin banggitin, hanggang sa huli ton, talagang pinaasa ni network na a-attend siya. Pero ang hinihingi niya, advanced questions na hindi mabigay ng network kasi wala eh. There are no advanced questions and alam mo, nag-withdraw siya the day before. Kanya, galit na galit yung network kasi pinaasa sila na ano,